大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。雅各书二章十七节：我信，故我行。今天第十三讲，神要对你说什么？ 管好你的嘴巴。若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。粤语。 也就是广东话有这样的一句话：“染谁了，把好美谁。”那意思就是人死了，嘴巴还没有死啊。这个其实啊就有一点奇怪嘛。当我们人啊真的是死了，其实我们的器官呢一切也跟着也叫做死了，也就是停止了。 那我们就不可能再可以活动了，所以当我们这个人真的是死的话呢，那嘴巴呢啊，应该是不会再可以讲话，再可以发声了。但是为什么会说养谁着把好美谁呢？那就是说什么？ 那就是要形容啊，哎呀，这个人的嘴巴太厉害了。 <laughs> 他人虽然死了，但是他嘴巴太厉害了，没有受死亡的限制，还可以继续讲话。那就是说，这个人嘴巴太厉害了，哦，太会讲话了，哦，所以这就是要形容这个嘴巴的一个的厉害。那真的是。 呃，你注意的呀，你就会发觉到这个人的嘴巴真的是非常的厉害。好，我们呃有些时候呃，我们可以说从这个商业股票的角度来说，哎啊，有一句话啊，一个名人呐啊，他讲了一句话，或者是呃跟呃是财团呐讲了一句话啊，这些等等，他讲一句话呢，他可以让这个股票上或者下的。 啊，影响很大啊！有些人一句话呢，他可以使人家哇很开心，但也可能使人很难过。那一句话呢，他可能可以改变一个人，他也可以啊，就是使人啊一生都堕落。所以也有些时候，我们说谣言呢，就是一句话，它是可以传万里。 但是呢，有些时候呢，也可能一句话，他隐瞒了、欺骗了，他也可以诬陷着他人。我们以此类推呢，在我们的生活的圈子里面，其实我们常常都会注意到，一个人他所讲的话，他嘴巴所发出来的，其实真的是影响非常的重大。 这个影响呢，可以说是很广大，也很深远。这个影响呢，有些时候呢是呃，你不能预知， <laughs> 哦，你呃，真的是呃，不能防范。它真的是可以呃，有些时候是爆炸性的啊，所以嘴巴是非常的厉害。那经文告诉我们，一个人如果他自以为自己虔诚呢？ 但是没有勒住他的舌头，那其实这样的虔诚是虚的，他只是骗自己而已。也就是说，他不是真的虔诚呐。他说他虔诚，但是他嘴巴没有管住，他其实就是骗自己的，他不是真的虔诚的人，他是虚的。那因此我们就是说啊，虔诚当然是从一个外表哦。 啊，你可能参加一些活动聚会啊，你可能热心侍奉，你可能是个人灵修读经祷告，甚至你可以呃在当中分享，呃也可能是可以讲到等等。那从别人一看，人家都会以这样的一个标准来给你打分，说，哎，你是一个虔诚人。那或许啊，这样的人啊，蛮大部分他也是虔诚人，但是。 可能也有一些少数的人呢，啊，这一个外表上看起来是虔诚，但是呢，其实他是虚的，不虔诚。为什么呢？因为他的嘴巴没有勒住，他没有管好自己的嘴巴，他的个嘴巴呢，其实没有好好的讲出虔诚、赞美、真正的爱主的话，而他的嘴巴有些时候呢，就可能是随心所欲啦。 没有啊，管好，然后让自己在当中可能是啊呃，他可能是呃不爽的时候，他就会呃讲一些呃发泄的话。可能被攻击的时候，他就讲啊这个反攻的话啊报复的话。可能他呃这个呃有亏损的时候啊，他可能就是讲一些欺骗的话那。 或者他也讲一些呃为自己得利的诡杂的话啊，有些时候为了提高自己，他他可能就是在当中呃像一些呃讲一些骄傲的话啊，这些等等等等，在我们的生活当中我们都有注意到的。而马太福音的这个十二章三十四节，马太福音十二章三十四节最直接的就指出说什么。 你心里所想的，就从你的口而出；你心里所想的，就从你的口而出。那意思是什么？那假如就是说，你是一个虔诚的人，虔诚是在心的，而不是在这个外表上的做作。哦，你是一个虔诚的人。 所以你的心是虔诚的，所以你讲出的话也能够显露出一个虔诚的这个修养出来。但是为什么你说你是一个虔诚人，但是你所讲的话呢不能看出啊，不能显出修养呢？啊，虔诚的修养呢？那那其实就是假的了。所以也就是从你的口所讲的话呢，能够反映出你的真正的。 千诚的属灵生命到怎么样的一个阶段？你真正的属灵生命呢的千诚是否是成熟的？所以，那我们要管好自己的嘴巴，不要随着你自己的这样的一个自以为是啦啊，任由啊嘴巴去发展，你讲一些生气的话啦。 呃，攻击别人的话啦，咒诅别人的话啦，啊，欺骗的话，批评人的话，论断人的话，嗯，呃，或者是取巧啦，骄傲啊，恶意啊，诬陷、虚假的话啊，这些我们都要禁止，因为你是一个虔诚的人，虔诚的人要管住你的嘴巴。 否则，你的虔诚就是假的。这是神今天对你说的话。我们一起祷告，天父上帝啊，我们知道我们每一天都要讲话，而这个话讲出来，其实就是我们里面心里里面所想的、所思的，很从很多时候就是反映出我们这个人的这个价值观。 我们的这个生命，我们的灵命等等，所以我们祈求主，你帮助着我们，不要让我们成为一个虚假的人，只是在外表上有这些虔诚的一个表现，而我们没有真正的这个呃属灵上的虔诚。我们祈求主，哎，在当中来帮助管住我们的嘴巴。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与，我的动力。请转发和爱心支持，转发就是宣教。写下一些的意见看法。再见，上帝祝福你。